දිනේෂ් ප්‍රියන්ත අයිබෝවන් අයිබෝවන් අයිබෝවන් හරිම වාසනාවක් අපිට මම හිතන්නේ මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබීම මම හිතන්නේ අද දවසත් ඉතාම කාර්ය බහුලයි ඔබතුමාට. ඊයේ දවසත් බොහොම කාර්ය බහුල තත්යක තිබුණේ. ඊයේ දවසේ අපි සම්බන්ධ කරගෙන සෑහෙන වහන්සියක් වහන්සියක් ගත්ත අපිට බැරි වුණා. උනට ඔන්න අද දවසේ අපිට ඉඩ ලබා දුන්නා. මේ විදිහට Facebook live එකකින් සම්බන්ධ වෙන්න අයිබෝවන් කියලා ඔන්න cool spot අපේ program එකට ගොඩක් ආඩම්බරයෙන් Uh, අපි පිළිගන්න දිනේෂ් අයියෝ යාව සහ අපි උණුසුම් අයබෝවන් දිවාන් uh, සීනා අපි කියන්නේ හොඳට ඇහෙනවනේ නේද ඇහෙනවා ඇහෙනවා මේ අපි හිරු මාධ්‍ය ජාලයේම ඔබතුමාට සුබවතනවා මේ රට වෙනුවෙන් ඔබ කර සේවය රටට අභිමානයක් රටට uh, ඉතාමත්ම දැවන්ත කීර්තියක් ඔබ අරගෙන එනවා ඔබ එසේමසේ චරිතයක් නෙවෙයි මේ රට වෙනුවෙන් යුද වැදුණු රණවිරුවෙක්. ඉතින් රණවිරුවන් කියන අපේ හදවතේ උඩින්ම ඉන්න චරිත. ඉතින් ඒ චරිත අතරේ ඔබේ නම තවත් විදියකට රන් පදක්කමක් ගෙනල්ලා රටට කීර්තියක් කරගෙන ඇවිල්ලා වාසනාවක් අපිට අභිමානයක් එකතු කර දුන්නා. ඉතින් මේ ඔබ මේ ලංකාවට රම් පදක්කමක් ගෙනාවට පස්සේ සහභාගී වෙන පළමු මාධ්‍ය වැඩසටහන. මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම සතුටුයි ඡාය් FM රේඩියෝ channel එක මට ලංකාවට ආවට පස්සේ පළවෙනි මාධ්‍ය සාකච්ඡාව. ඇත්තන සන්තෝසයි දිලන්නන් ටීනා බොහොම ස්තුතියි ආරාධනා කරාට. හරි. අපිට හරිම සතුටුයි මේ මේ විදිහට අපිත් එක්ක ලයිව් සම්බන්ධ වෙන එක ගැන. ඉතින් ඩිලන් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ දැන් මට ඇත්තරම දැන් මේ අපි අර මුලින්ම කිව්වනේ ඔබ රණවිරුවෙක් කියලා. ඉතින් මේ රණවිරුවෙක් කිව්වට පස්සේ මට මතක් වෙන්නේ දැන් ඔබ රජරට පුරවරයෙන් එන්නේ රජරටෙන් ඇවිල්ලා 2005 දී 6 දී වගේ තමයි ඔබ රට වෙනුවෙන් රණවිරුවෙක් විතර උතුරේ යුද වදින්න යන්නේ. ඒ මතකේ පොඩ්ඩක් අපි අවදි කරලා අපි ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ කතාව කරගෙන යමු. ඔව ඇතනම දෙස් පහ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදර පැදි ගජ පරිදිමේන්තිය තම පුහුණු කටයුතු කරේ මාස 6ක පමණ කාලයක් පුහුණු කටයුතු කරලා තුන්වන ගජ පරිදිමේ ඇතුළත් වුණා. ඉන්පසු අවුරුදු එකහමාරක පමණ කාලයක් යාපනය ප්‍රදේශයේ රාජකාරී කරා. ඉන්පසු අපි ඉරට්ට පෙරේකුളം වවුනියාව අක්කරායන්කුളം හරහා වන්නේ මානසිකමේ සටන් වදින මැනගම කිල්නොච්චි තවමට ඇතුල් වෙන්න ලං වෙනකොට තමයි ආරස බැම්මේ මා තුවාල වුණා. වෙඩි වැදිලා ඊට පස්සේ ඔව් ඊට පස්සේ තමයි මම අවුරුදු 4 පමණ කාලයක් ප්‍රතිකාර ලබා මම ක්‍රීඩාව පටන් ගත්තේ. අහහ දැන් ඔබ ආබාධ ලක් වෙන්න කිලනොච්චේදී ඔබ එක අතක් අප්‍රාණික වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ අර කතාවට කියන හිත ඇත්තම පත කුඩාද කියලා ඔබ ගමන අතාරින්නේ නැහැ. ඔබේ ඇඟේ තියෙන සහජ දක්ෂතාවයේ ක්‍රීඩාව හරහා රටට කීර්තියක් අරන් ඉන්න ඕන කියලා ඔබ කල්පනා කරනවා. ඒ ඒ කොහොමද ඒ ගමන පටන් ගන්නේ ඔබ? ඔව් ඇත්තටම මම පොඩි කාලේ ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. කියන්නේ මල්ල ක්‍රීඩා කරලා මම ක්‍රිකට් වගේ දේශ ලං කරලා තිනවා. මට හිතුණා මොකක් හරි කරන්න ඕන කියලා ආබන්ධන පස්සේ ඊට පස්සේ ආබන්ධනට ක්‍රීඩා උල්ලක් තිබ්බා. ඒක මම 2012 වර්ෂයේ යුදහමදා රෙජිමෙන්තු තරඟාවලියේ ලංකාවේ තිබ්බ ශ්‍රී ලංකා රෙකෝඩ් එක එම අවුරුද්දෙන් බ්‍රේක් කරලා එම අවුරුද්දේ මම තරඟාවලියේ සහභාගී වුණා මැලේසියාවේ. එම තරඟ ඒත් හෙල්ලවිසි කිරීමේ තරඟෙම ඔව් හෙල්ලවිසි කිරීමේ තරඟ තමයි මම තෝරගත්තේ මට හිතුණා පුළුවන් වෙයි කියලා මම එම අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකාව තාලුක් කරලා මැලේසියා අනු පැරා විවෘත තරඟයට සහභාගී වුණා ඒක රම්පදක්ම දිනාගත්තා එතෙන් පස්සේ තමයි ක්‍රීඩා ගම ආරම්භ කරන්නේ හරි දැන් මේ ඔය ක්‍රීඩා පටන් රම්පතක්කම ගේන කලිනුත් ඔබ ලංකාවට පදක්කම් අරන් ඇවිල්ලා කීර්තියක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් පොඩි සඳහනක් කරමු නේද? ඔව් ඇත්තටම 2014 කොරියාවේ පැවති ඒෂියන් ගේම් එකෙන් 6 වෙනි ස්ථාන ලබා ගත්තා. එතනින් මම එතනින් තමයි ආරම්භ කරේ මොකද 6 වෙනි ස්ථාන ලබන්න මට වැඩක් නෑ මම යන්න ඕනේ පදක්කමකට. ඉන්පසු මම 2015 ලෝක සුරතා තරඟ සභාව සහභාගී වුණා කටාරවල. ඒකෙත් 6 වෙනි ස්ථාන ලබා ගත්තා. මම කල්පනා කරා මේක හරියන්නේ නැහැ මොකක් හරි කරන්න ඕනේ රටට පදක්කමක් ලබා ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් කොහොම හරි කරලා try කරලා ඉතින් හොඳ පුහුණුවෙන් කටුත් නිරත වෙලා 2016 පැරාලිම්පික් වලට සුදුසුකම් ලැබුවා. හ්ම්. ඉන්පස්සේ මම 2016 බ්‍රසීලියේ පැවති පැරාලිම්පික් තරඟාවලියෙන් ලෝකඩ බදක්කම ජයග්‍රහණය කරා. හ්ම්. ඉන්පසු මම නැවත 2017 ලන්ඩනයේ පැවති ලෝක සුරතා මල්ගිඩ තරඟාවලියෙන් රිදී පදක්කම ලබා ගත්තා රටවල් 121ක් සමග සටන් ඇදිලා. ඉන්පසු මම නැවත ඒෂියන් ගේම්ස් ඉන්දුනීසියාවේ ඒකේ රම් පදක්කම ලබා ගත්තා. Uh-huh. නැවත මම 2019 ලෝක කුසලතා තරඟාවලිය ඩුබායි පැවිදි තරඟයෙන් රිදී පදක්කම ලබාගෙන 2020 ටෝකියෝ පැරාලිම්පික් තරඟාවලිය සුදුකම් ලැබුවා. Uh-huh. ඊට පස්සේ ඉතින් ලෝක වාර්තාවක් කියලා ඔන්න ලංකාවට රන් පදක්කමක් අරගෙන රැවිලා තියෙනවා. මේ උත්සාහය අතහැරියේ නැහැ කොහොම හරි ඉලක්කයට ගියා. මේ අපේ ලයිව් එක බලන් ඉන්න කට්ටියටත් අපිටත් හොඳ උදාහරණයක් ගලන අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දිනශය මොකද හිතෙන්නේ දැන් අද අපේ කූල් ස්පොට් වැඩසටහනට ඔයාට ආරාධනා කරා. අපේ පොඩි ගේම් එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට දක්ෂකම් පාවපු ඔයාට මේ ගේම් එක නම් මහා ලොකු අභියෝගයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හිතන්නේ ඒ ගැන? ඇත්තටම සතුටුයි මොකද මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකකට يعني ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ආරාධනා කිරීම මම සතුටු වෙනවා ගොඩක්ම. මොකද මේ වගේ දක්ෂතා දක්වලා ඇවිල්ලා මේ වගේ දිරිගැන්වීම් කරනවට මම ඇත්තටම සන්තෝසයි බොහොම සාහිත්‍යයෙන්මට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි මේ කතාබහේ තවත් හොඳ තැනකට මේ දැන් අපි එන්න හදන්නේ. දැන් ඔබ රම්පදක්කමක් ලබා ගන්නවා. එල්ල විසිකිරීම. ඒ අවස්ථාව ගැන පොඩ්ඩක් අපි මතකයේ අවදි කරමු. දැන් ඔබට ඔයාලට ලැබෙන ඔන්න දැන් ඔන්න තරග කරන අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ අවසාන තප්පර ගාන ඔබට ඒ අවස්ථාව ඔව් ඇත්තටම මගේ ටාගට් මගේ ටාගට් එකක් තිබ්බා අනිවාර්යෙන් ඔලිම්පික් රම්පදකම සහ ලෝක වාර්තාව. එතම 2018 තමා ටාගට් කරගත්තේ. නමුත් මම 2018 හොඳ يعني 2017 අපේ ලංකා පැවති ක්‍රීඩා තරඟාවලියේදී වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එක ළඟට ගියා. 63.97 දක්ෂතාව ඇති මම 63යි 70ක දක්ෂතාවයක් දක්වුවා. නමුත් මගේ අවසනාවට මම කොන්දේ ආබාධයක් ආවේ මා වෘද්ධේ. ඒක සුව කරගෙන එම අවුරුද්ද මේසින් ගේම් එකේ රම්පරක් වඳිනා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම 2019 සූදානම් වුණා වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් ළඟට එන්න. එම අවුරුද්දේ මම අවාසනාවකට අතේ අවබෝධයක් ලක් වුණා. මම හිතාගත්තා මම අනිවාර්යෙන් මෙවර ඔලිම්පික් තරඟාවේ වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකට යනවා කියලා. ඒ වගේම හොඳ පුහුණුවකටත් කරලා එම ජයග්‍රහණ අභියෝගය ලබා ගත්තා. මම සතුටු වෙනවා ඇත්තරම ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ඔලිම්පික් මට්ටමේ රම්පදක්කමක් සහ ලෝක වාර්තාවක් ඒකත් එක්කම ඔලිම්පික් තරඟාවලියගේ ජාතිය ගිය පළවෙනි අවස්ථාව වාදනුනේ ඇත්තටම ඒ ගැන මට මං ගැනම ලොකු ආඩම්බරයක් දැනෙනවා ඒකේ පළමු අයිතිකාරය වෙච්ච සම්බන්ධව අපිටත් හරිම ආඩම්බරයි ඒ වගේ පළමු මේ රන් පදක්කමක අයිතිකාරයෙක් එක්ක මේ වගේ කතා කරන්න ලැබුණු එක ගැන ඒ ඒ හෙල්ල විසිකිරීමේ අවස්ථාව වලට දැන් ඔන්න ඔයගේ අවස්ථාව එනවනේ ඒ වෙලාවේ වගේ හිතේ තිබුණේ වැඩ කරේ මොන වගේ දේවල් අනිත් අරගෙන කරුවන් දැක්කට පස්සේ අභියෝග ඇත්තරම මට ලොකු අභියෝගයක් තිබේ ඉන්දියන් ක්‍රීඩකව තුන්වෙනි සහභාගී වුණා. මොකද මම තරඟයේ තනියම සහභාගී වුණේ. ඊට අමතර ජපාන් ක්‍රීඩකව දෙන්නයි මෙක්සිකෝ ක්‍රීඩකයයි තමයි මට අභියෝගයට ලක් වුණේ. ඉන්දියන් ක්‍රීඩකව තුන්දෙනා ගොඩක් උත්සාහ කරා මාව බය කරලා කොහොමරි සම්පතක් ඔවුන්ට ලබා ගන්න. නමුත් මම යුද හමුදා සොල්දාදුවෙක් වශයෙන් හිතේ ශක්තියෙන් මම ඒ වෑයම ජයග්‍රහණය කරා. ඉන්දියන් ක්‍රීඩකයාත් ඇත්තටම ඔහුගේ පෞද්ගලික දක්ෂතාවය තමයි දැක්වුවේ. මම ජයක් අභියෝගය ඉතා පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරා. හරි. මේ විස්තර අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න ඕනේ. කතා අමතක කරන්න බෑ. මොකද මම දැක්ක මේ ටීනා මේ දැන් දිනේෂ් ප්‍රියන්ත මහත්මයාගේ තියෙනවනේ දැන් Facebook account එක. දැන් අපි ෂායිෆම් කූල් ස්පොට් අද වැඩසටහනට සහභාගී වෙලා කියලා post එකක් හදලා දැම්මට පස්සේ මම දැක්කා ඔයත් ඒක දාලා තිබුණා ඔයාගේ Facebook account එකේ. ඔයාගේ ගමේ පිරිස සෑහෙනවට comment කරලා තිබුණා. රජ රටෙන් ආපුතු දැන් මේ අපේ අනුමානයක් ගෙන ආපුතු ලයිව් එකට ඒ විදිහට කමෙන්ට් කරනවා අපේ ගමේ ආඩම්බරයක් කී කිය රජ රජ රටෙන් කාපු අලබතල හයිය දෙමාපියන්ගේ වාසනාව අන්න ඒ වගේ කමෙන්ට් මම දැක්කා ඉතින් ඔයගේ අපි ඒ පිළිබඳ කැමති ඔයගේ ගෙදර විස්තර අම්මා තාත්තා ඔයගේ ගම් පළාත ඔව් ඇත්තටම මම පොඩි කාලේ මට අවුරුදු 12ක් පමණ වෙනකොට මගේ පියා මට අහිමි වුණා මට සහෝදර දෙන්නෙක් ඉන්නවා මල්ලි සහ අක්කා ඊට පස්සේ පවුල ගොඩනගන්න මම අම්මයි ගොඩක් දුක් විඳා මමම ගොවිතන් කටයුතු කරා කියන්න ලැජ්ජාවෙන්න මම කුලියටත් ගියා ඇත්තටම කියනවා ඒ ශක්තියෙන් තමයි මං හිතන්නේ ඒ ධෛර්යය මම පොඩි කාලේ නම් දුක් විඳින කොල්ලෙක් ඊට පස්සේ මම තීරණය කර අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා හමුදාවට රට රැක ගැනීමට සහ පවුල ගොඩනගීමට ඒ රැකියාව හොඳයි කියලා ඊට පස්සේ තමයි විද්‍යා හමුදාවට ජොයින් වුනේ ඊට පස්සේ මට හම්බ වෙනවා මගේ බිරිඳ 2008 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසේ අපේ මාස දෙවෙනිදා මම දෙන්නා විවාහ වුණේ. විවාහ වෙලා මාස 4ක පමණ කාලයකින් තමයි මම ආපහිතත් රපත්නේ වෙඩි වැදිලා. ඔව් ඊට පස්සේ 2011 වසරේ තමයි මට පළවෙනි පුතා මේ ලැබෙන්නේ ප්‍රමද මෙනුවන්. ඉන්පසු මට 2016 වර්ෂයේ නැවත මගේ දියණිය මිතුනි වර්ෂනා හමු වෙනවා. ඉන්පස්සේ ලොකුම ජයග්‍රහණය තමයි තුන්වෙනි පුතුණුවන් මේ අප්‍රේල් මාසේ 13 වෙනිදා තමයි මෙලව එළි උදුරේ නමුත් මට ඔහු දැක් ගන්න අවස්ථාව ලැබුණේ මොකද මම දවස් දෙක තුනයි ඔහු දැක්කේ පුහුණුන් කටයුතු නිසා මම මගේ අරමුණ කරා යන්න මගේ පුහුණුන් කටයුතු කරගෙන යාමට අවස්ථාව ලබා ගත්ත නිසා මට ඔවුන් හම්බෙන්නේ නැව තව ලැබුණේ නැහැ කැපීම් කරලා තමයි ජයග්‍රහණ ලබා ගත්තේ ඒ නිසා මම මගේ බිරිඳට ඔව් මගේ බිරිඳට මගේ මෑණියන්ට පවුලේ සියලු දෙනාට දරුවන්ට කරපු කැපීම් වලට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා හරි මේ අපි බිරිඳගේ නම කියමු ඔච්චර මේ බිරිඳ ගැන කිව්වේ අනිවාර්යයෙන්ම නම කියන්න ඕනේනේ වයියේ නිසංකා මදුවන්ති ශංකා මදුවන්ති ඔව් ඒ විශේෂම කාරණා තමයි මගේ අම්මගේ අයියාගේ දුව අපි දෙනා නෑ මස්සිනා නෑන මස්සිනා විවාහයක් මේ හරි දැන් සම්පදක්කම ගත්තට පස්සේ ගෙදරට කෝල් එකක් දීලා කොහොමද කතා කරේ ගෙදරින් ලැබුණු ප්‍රතිචාර කොහොමද මම ඇත්තටම කෝල් එක ඔව් මම ගවුන්ඩ එකෙන් ඉවරිච්ච ගම කෝල්ලා ගත්තා බිරිඳට ඊට පස්සේ එයාලා බලලා ලයිව් එයාලා දැනගෙන හිටියා මම ඒ කියන්නේ මම මැඩල් එක ගත්තා කියලා එයාලා දන්න වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකත් එකම ඊට පස්සේ සුබ පැතුවා පුතාට මගේ ලොකු පුතා තමයි ගොඩක්ම ආඩම්බරෙන් හිටියේ එයාට මම කියලා ගියා අනිවාර්ය රම්පතක්ම කියනවා කියලා එයා මම දැක්කා ටීවී එකේ වොයිස් කට්ටයක් දීලා තිබ්බා අප්පච්චි කියලා ගියේ මට අනිවාර්යෙන් පදක්ම කියනවා කියලා කතා කරලා සතුට බෙදාගත්තා ඉතින් හැමෝම ඊට පස්සේ කතා කරා ලොකු 21ක් ආවා ඉතින් ඊට පස්සේ WhatsApp කෝල් 1800යි Messenger කෝල් 3000 ගාණක් රිප්ලයි කරගන්න බැරි තරම් කෝල්ස් ඒ තරම් කාර්යබහුල වෙලා ගිහිච්චා අපිට මේ විදිහට වෙලාවක් වෙන් කරපු එක ගැන අපි ආය ආයමත් දිනේෂ් අයවාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා හොඳයි එහෙනම් දැන් අපි ඕනෑ බෑ ටාගට් කරගෙන යමු නේද හදන්නේ අපි අනිත් ෆෝන් එක ළඟට ගමු දැන් හරි තර කොන්දෙසි ටික මම මතක් කරන්නද මහලොක් කොන්දෙසි ගොඩක් නැහැ ඔව් නෑ බෑ කියලා කියන වචන තුන කියන්න බෑ එතකොට තනි වචනෙන් උත්තර දෙන්න බෑ එකම වචන තුන් පාරක් කියන්න බෑ තප්පර පහකට වැඩිය නිශ්ශබ්දව ඉන්නත් බෑ ලියන භාෂාවෙන් කතා කරන්නත් බෑ ඒ තමයි කොන්දේසි එකඟයිද වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් ගැහුවට මම හිතන්නේ කමන්නේ අපි එකඟ වෙමු අපි මේකෙත් වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එකක් ගමු නෑ අවාර පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් ලෝක වාර්තාවක් තියලා ඇවිල්ලා ඔන්න ශායෆිම් තුළ විනාඩියක චැලෙන්ජ් එකක් අපි බාර දෙනවා මේ විදිහට ශායෆිම් හරහා කූල් ස්පොට් හරහා Facebook live එක තුළින් දැන් හැමෝම බලාගෙන ඉන්නවා අහගෙන ඉන්නවා හරි එහෙනම් අපිට තව තප්පර කීපයකින් අපි රේඩියෝ එක සම්බන්ධ ඒ අතරතුර මම මේ අපිට එවන කමෙන්ට්ස් ගැන කියන්නම් අපේ live මම හිතන්නේ පේනවත් ඇති ඒ කමෙන්ට්ස් කට්ටිය කොච්චර ආදරයක් පෙන්නනවද කියලා අපේ කොල්ලෙක් එහෙම ඔන්න සඳුන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන සඳු සඳු අපි ආදරෙයි කියලා කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට රොක්ෂාන් ඔබට තව තවත් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා අරුණ මදු. අපිට ආඩම්බරයි අපේ නගරේ කොල්ලෙක් නියමයි අයියේ ආදරෙයි කියලා ඔන්න කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. එතකොට පුෂ්ප කුමාර බොහොම ස්තුතියි වාගේ කමෙන්ට් එකටත් ඒ වගේම අසිත ජය වේවා කියලා කමෙන්ට් කරනවා. අපි තව කමෙන්ට්ස් කියමු. අපි දැන් ලයිව් එකට යමු. අපි දැන් ඔයාගේ Facebook ලයිව් එක ගැන ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් වොලියම් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගමු දිනේෂ්. අපි දැන් රේඩියෝ එකට ලයිව් සම්බන්ධ වෙන්න හදන්නේ. දිනේෂ් දැන් ගන්නවා අයියේ. Thank you. shy, baby. Cool as fuck. Cool as fuck. දවල් දෙකයි විනාඩි 57යි වෙලාව. කට්ටිය බලන්න ඇති අපි දැන් ගොඩක් වෙලා කතා කරලා නැහැ නේද? ඔව් ඒක තමයි කොහොමද වෙන්නා කොහෙද ගියේ කියලා බලන්න ඉන්නවා. ඉන්නවා මේ ඉන්නවා. හරි ඔන්න අපි අද දවසේදී පොරොන්දුවක් වුණා. අද දවල් 12ට ටීනා. ඔව්. ඒ පොරොන්දුව තමයි පැරා ඔලිම්පික් තරගාවලිය තුල නව ලෝක වාර්තාවක් තියලා රම්පදක්කමක් ගෙනල්ලා රටල කීර්තියක් ගෙනාවු මේ දැවන්තම චරිතය අපි සම්බන්ධ කරගන්නවද අපේ කෝස්පොට් වැඩසටහන? ඒ වගේම ඩිලන් කියන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි පැරාලිම්පික් රන් පදකම තමයි මේ විදිහට අපිට ලංකාවට ගෙනල්ලා දුන්නේ. ගොඩක් ආදරෙන් ඔන්න පිළිගන්නා මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක ලයිව් සම්බන්ධ වෙනවා දිනේෂ් ප්‍රියන්ත. අයිබෝන් අයිබෝන්. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඉතින් ඉතින් ඉතින් සතුට දෝර ගලන මොහොතක් Facebook live එක තුලින් ඔන්න කටියට live බලාගෙන පුළුවන් දිනේෂ් ප්‍රියත මහත්මයා අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ Facebook live එක තුලින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරේදී රේඩියෝ එකෙන් live කතා කරනවා. ඉතින් මේ සැබවින්ම වාසනාවක්. ඉතින් මේ අවස්ථාව රම්පදක්කමක් ගෙනල්ලා මේ පළමු මාධ්‍ය වැඩසටහන මොකද ඉතින් මේ අවස්ථාව ගැන. ඔව් ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි මේ ඡායප්පෙම් ඩිලාන් ටීනා මට ආරාධනා කරලා සම්බන්ධ ලංකාවට පැමිණියාම පළවෙනි මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ගොඩක් සතුටුයි මං ඡාය FM ට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හරි අපිටත් බොහොම සතුටුයි මේ විදිහට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එක ගැන බොහොම කාර්යබහුලයි. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කාර්යබහුලකම අතරතුර ඔන්න අපිට අවස්ථාව දුන්නාට බොහොම ස්තුතියි කියලා අපි ආයිමත් කියන ගමන් එහෙනම් ඉතින් දැන් මේ ලෝක වාර්තාවක් තියලා දැන් අපි මේ වාර්තාවක් තියමු නේද? අපි ඔව් වාර්තාවක් තියමුනේ. ඔව් උත්සාහ කරමු වාර්තාවක් තියන්න. හරි උත්සාහ කරමු එහෙනම් මේ අපි එහෙනම් ඔව් නෑ බෑ ගේම් එකට යමු ඩිලන් මේ තනි කොන්දේස් ටික මම මතක් කරන්නම්. ඔව් නෑ බෑ කියන වචන තුන කියන්න බෑ. තනි වචනින් උත්තර දෙන්න බෑ. එකම වචනේ තුන් පාරක් කියන්න බෑ. තප්පර පහකට වැඩිය නිශ්ශබ්ද වෙන්නත් බෑ ලියන භාෂාවෙන් කතා කරන්නත් බෑ රයිට් එහෙනම් අපි වැඩි පටන් ගන්න හදන්නේ කොන්දේසි වලට එකඟයිද ඔබතුමා ආ එකඟයි රයිට් ඕකේ වෙන්නේ නෑ වැඩි පටන් ගත්තා 3 2 1 දිනේෂ් ප්‍රියන්ත නේද මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක සජීවයෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ ආ වෙන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ දිනේෂ් නෙවෙයිද වෙන කවුරු වෙන කාටද මේ කෝල් එක කරන් තියෙන්නේ එහෙමද ආ දිනේෂ් ප්‍රියන්ත වගේ තමයි වගේ තමයි කියන්නේ ඔයා වගේ වෙන කටිය ඉන්නවද ආ වෙන්නේ නැති වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ එයාත් කියයි දන්නේ මම තමයි පදක්කම ගෙනාවේ කියලා කියයිද එතකොට? ම්ම් කියයි නේද? එහෙම කියයිද? <laughs> එතකොට මොකද වෙන්නේ? ම්ම් මොනවාර වෙයිද ඉතින් ඉදිරියට? ගැටලුවක් නැහැ නේ? ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. රජරට තමයි ගමනේ. රජරට කොල්ලෙක්. කොල්ලෙක්. <laughs> අභිමානයක් නේ රටට නේ? ම්ම් අභිමානයක් අනිවාර්යෙන්ම. අද දවසේ මේ විනාඩිය ඇතුළත ඔවුනේ බෑනන්නේ නිකන් කියවෙන එකක් නෑ මම හිතන්නේ නේ. කියවෙන එකක් නෑනේ. කියන්නේ නැතුව ඉන්න උත්සාහ කරනවා. උත්සාහ ඔව්ව කියෙන්නේ නැහැ. ඔව්වත් කියෙන්නේ නැහැ. ඔව්ව කියෙන්නේ. <laughs> හැබැයි වැඩේ අවුල් ගියා වගේ. වැඩේ අවුල් ගියා කියලා හිතන් ඉන්නේ. ඔයා ඔව් කියලා කියන්නේ විනාඩිය හරියව සම්පූර්ණ වෙනකොට ඒ නිසා තරගේ ජයග්‍රහණය කරනවා වෙන්න ඕන සුබ පැතුම් ඔන්න මේ වෙලාවේ. Thank you. හිතුවේ නෑ නේද? ඒකනේ අහුණා කොහොමයි අවසාන මොහොතේ. අහුණාට හැබැයි අහුවෙන්න කලින් සරිගේ ජයග්‍රහණය කරලා තිබ්බ විනාඩියක් කාලේ සම්පූර්ණ කරලා තිබ්බා. එහෙමද? වෙනකොටම තමයි ඕ කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අපි අර තරගේ ජයග්‍රහණය ලබා දෙනවා. ඉතින් ලොග ෂූර් එකක් බවට පත් වෙලා නව වාර්තාවක් තබලා. ඉතින් හරිම සතුටුයි. ඉතින් මේ අවස්ථාව ගැන මොකද හිතන්නේ? මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. මගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාව ඇත්තටම මේ වගේ ප්‍රෝගෑම් එකට ආරාධනා කරේ. ඒ ගැනත් සතුටු වෙනවා ගොඩක් මත ෂාර්ප් එම් දිලාන් ටීනා බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි ස්තුතියි. උණුසුම් සුම වැතුම් ඔහොම ඉන්න අපි Facebook live එක තුලින් වැඩි වැඩියෙන් කතා කරමු. රයිට් අම්මෝ ඒ වැඩෙත් කොහොම හරි කොට දාගත්ත නේද විනාඩියකට මොකද හිතන්නේ ඔවුන් හැබැයි විනාඩියකට මොකද හිතන්නේ සතුටුයි පළවෙනි වතාවට කරේ ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි ජයග්‍රහණ කිරීම සම්බන්ධව. අනිවාර්යයෙන්ම අපිටත් හරිම සතුටුයි මේ හරිම සීරුවෙන් කතා කරා ටීනා. ඔව් ඒක තමයි. පුදුමාකාර කල්පනාවෙන් උත්තර දුන්නා. උත්තර දුන්නේ. අවසාන මොහොතේ ගැස්සුණත් අරගෙන ජයග්‍රහණය කරනකොට තමයි ගැස්සෙන්නේ. මේ හරියම නම් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොකද තියෙන මේ ඇත්තටම කියන්න ඕන මේ මට උදේ කතා කරලා පස්සේ ඩිලන් මට විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් තමයි දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අද දවස පොඩ්ඩක් සෑහෙන කාර්යබහුලයි කියලා අපි විනාඩි 10ට වඩා බෑ බෑ පැය භාගයක් විතර අපි අරගෙන තියෙනවා ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ දිනේෂ් ප්‍රියන්තයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට ඒ වගේම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ABC මාධ්‍ය ජාලය වෙනුවෙන් ෂාෆම් අපි ඔයාගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන තව තවත් ලෝක වාර්තා තියන්න පුළුවන්කම ලැබෙන රන් පදක්කම් ලංකාවට අරන් එන්න පුළුවන් වෙන්න ජීවිතේ හැම වැඩ කටයුත්තක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා. අනිවාර්යෙන්ම. උණුසුම් තුරු නැතුම් මොකද කියන්න ඉතින් මේ අවස්ථාව ගැන? ආ කියන්න ඉතින් ඇත්තටම සන්තෝසයි මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව අපි නැවත හමුමු මේ වගේ වැඩසටහනකින් අනිවාර්යෙන් ආරාධනා කරන මම අනිවාර්යෙන් සහභාගී වෙනවා. මෙහෙම ලයිව් එකේ සායතේම් දිලන් දිනා බොහොමත්ම ස්තුතියි. හරි බොහොම ඔව් ඇත්තටම එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහින් එන්න අපේ ලයිව් එක බලන් ඉන්න හැමෝටමත් බොහොම ස්තුතියි මේ ලයිව් එකට ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා ගිහින් එන්න මම ටීනා මම ඩිලන් මේ ඉන්නේ රටට අභිමානය ගෙන ආපු දිනේෂ් ප්‍රියන්ත ජයන් ජයම වේවා ජයන් ජයම වේවා